තාම හොදනවද මේ මූණ හොදන මලේ ලව්වේ බෑ දැම්මේ රෙදි හොදන්න ඒක නේ නම්බට මං කිව්වා ගලක් ගෙනලා උඩින් තියාගන්න කියලා ඉතින් ගලක් අදින් නම් ඉතින් මේක කොකෝ මේ කෙහෙල් බල පොඩයි හටනේ මම දන්නේ බයි හටනේ මට මූණකට හොදගන්න බයි ඉතින් ගල් නෙන්න කතා කරා මේ තරම් කොයිකද මේක ඔන්නෝ කරන්නේ නැති මම දන්නේ ඔන්නෝ කරන්නේ බලහන්කෝ සුද්දාගේ වැඩ වෙලා ඇති මුණ අල්ලනවා විතරයි නිකන් මල් දෙවිල පත්තු කළා වගේ. ඔව්. දෙවිල වගේ තමයි. අනේ ඇත්තටම උඹලාගේ මෝඩයෝ මම කිව්වේ ඕම තමයි. එදා ගේකින් ගැසුගේ කොටම මගේ උරේස්සට කවුක අපිට සුදු දෙට්ටක් දැම්මා ඇත්තටම. මම කිසිම හොද ගන්නේ කියලා ආවා. එතකොට අර මුනිකුරු මහත්තයා කිව්වා ඔය කරුණා කියන්න ඕනේ නෑ මේවා තියෙන්නේ මූණකට හොද ගන්න තමයි. හ්ම්. ඒක හොදලා අදලා කියන්නේ මූණ හොදන්න නෙමෙයි බෝවා. මෙන්න මේකට මේකට මේකට මේකට